In der nächsten Folge von Abenteuer mit Max. Nein, nein. Nein, so nennen wir das nicht. Äh, in der heutigen Folge von... Äh, nein, na... Äh, in dem heutigen Vlog haben wir die Strände von Koyaye unsicher gemacht. Viel Spaß bei dem Video. Guten Morgen Leute. Ähm, wir werden jetzt etwas frühstücken gehen, haben einen anderen Strand entdeckt im Internet. Das heißt, der ist ungefähr 20 Minuten von hier entfernt. Dort werden wir dann nach dem Frühstück aufbrechen. Ähm, ja, und den ganzen Nachmittag dort verbringen. Gut, Frühstück gegessen. Ähm, wir werden jetzt dann aufbrechen zum Klongsong Beach. Das ist ungefähr 19 bis 20 Minuten von hier entfernt. Ähm, ja. Also wir sind jetzt auf dem Strand ähm, und wie auch die ganzen Internetseiten und Reiseführer geschrieben haben, gibt es hier so gut wie keine Touristen. Es waren jetzt drei Franzosen da auf dem Strand, aber das war's auch wieder. Und die haben uns gesagt, ja, man kann da nicht schwimmen gehen, weil man einen Kilometer weit ins Wasser reingehen kann und das Wasser immer noch bis zur Hüfte geht. Ähm, ja, das ist einfach, weil das Wasser zurückgegangen ist. Aber es ist ja kein Problem. Wir können uns einfach in den Schatten legen und etwas schlafen und dann vielleicht mit der Drohne fliegen. Ja, wir waren jetzt ungefähr eine halbe Stunde im Wasser, weil das Wasser einfach so geil ist. Es ist komplett klar. Ähm, wie schon gesagt, man, man sieht eigentlich auch, dass man da komplett rausgehen kann. Wir waren ungefähr 100 Meter draußen und man konnte noch immer stehen. Man konnte noch immer stehen, ähm, das Wasser ging einem bis zur Hüfte und dann haben wir uns einfach ins Wasser gelegt und ja, haben einfach genossen. Aber es ist unglaublich hier, es, sind, es sind schon jetzt ein paar Touristen mehr, aber wie, ich jetzt erzählen kann, sind es 1, 2, drei, vier, fünf, fünf andere. Ja, also das ist absoluter, das ist ein absoluter Geheimtipp, wenn ihr nach Thailand kommen wollt und ihr wollt ein bisschen Ruhe haben, dass ihr euch zuerst einmal Koya Neu anschaut, ein bisschen runterkommt von dem Ganzen, ein paar Mal um die Insel fährt mit ein paar Scootern und dann vielleicht auf Koya Je herkommt, wenn ihr, wenn ihr wirklich mit Scooter fahren wollt, dann, dann lohnt es sich wirklich. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich auch andere Wege geben, zum Beispiel eben Tuk-Tuks oder Taxis. Aber wirklich, hier geht es um nichts. Hier ist es komplett ruhig, niemand ist da und man kann einfach die Seele baumeln lassen. dann, wie schon gesagt, für heute den ganzen, den ganzen Nachmittag hier bleiben. Dominik und Jakob holen jetzt Bier für uns, ähm, legen uns ein bisschen hin, genießen jetzt wirklich den ganzen Tag den Strand. Ähm, Abend gehen wir dann wieder was essen, äh, tun die Rucksäcke packen und morgen geht es dann um 8.30 Uhr zum Pier. Da holt uns wer ab ich glaube ein Speedboat bringt uns dann nach Kupipi und von dort gehen dann die ganzen Inseltouren los. Und am Abend werden wir dann fortgehen, weil anscheinend Kupipi dafür berüchtigt ist, eine Partyinsel zu sein. Sogar unser Host hat uns gesagt, dass er sieben Jahre dort gelebt hat und jeden Tag etwas los ist. So, wir verlassen jetzt wieder den Strand machen uns auf zu einem Restaurant und zu einem ATM, damit wir wieder ein bisschen Geld haben. Weil die ganzen Geldreserven gehen uns jetzt bald langsam komplett aus. Ähm, danach schauen wir noch nach einem anderen Strand auf dem Weg und am Abend tun wir dann die ganzen Rucksäcke packen. Unsere Mopeds sind so kacke. Ähm, Jakobs also eine Bremse vom Jakob funktioniert nicht. Beide Bremsen vom Dominik funktionieren nicht wirklich. Und was wir jetzt auch noch drauf gekommen sind, dass die Anzeigen, die Benzinanzeigen auch nicht funktionieren. Das heißt, vorher waren sie eigentlich komplett leer und jetzt ist es, ja, sind es zwei Striche bei uns. Und ah ja, wenn man in Thailand, in den Inseln tanken gehen will, gibt es überall die kleinen Häuser, man muss dann nur nach den Flaschen schauen. Das Benzin ist in den Flaschen abgefüllt. So, das ist das, was ich gemeint habe. Entweder gibt es diese normalen Zapfsäulen oder genau diese Flaschen. Wir haben jetzt ein Restaurant gefunden am Strand und es ist auch genau der Strand, wohin wir jetzt am Nachmittag wollten. Voll überraschend, dass wir da hingekommen sind. Ähm, ja, also es geht genauso weit wie die anderen Strände, fast keine Touristen. Das Wasser müssen wir nur noch checken. Und wir werden dann, glaube ich, bis 6 Uhr, bis halb sieben hier bleiben und dann die restliche Sonne genießen. So, wir sind jetzt wieder am Strand von gestern, weil uns der vorige nicht wirklich gefallen hat. Es gab keine Schattenplätze, der, der Sand war etwas grobkörniger. Ähm, das Wasser war tief, das stimmt schon. Und ja, aber sonst jetzt von der, von der Klarheit genauso auch wie hier. Ähm, ja, der letzte Abend, beziehungsweise letzter später Nachmittag jetzt auf dieser Insel, auf diesem Strand, was ich jetzt glaube, ist der schönste Strand, den ich je gesehen habe. Nur auf der Dominikanischen kann er jetzt schöner sein oder vergleichbarer, aber bestimmt unter den Top 3 in Thailand. Sonnenuntergang in der Tasche. Äh, die letzten, ja, die letzten 30, 40 Minuten noch auf dem Strand verbracht. Jetzt geht's zum, zur Unterkunft, zu den Bungalows. Dann wird geduscht, gegessen und die Rucksäcke gepackt. Dann machen wir noch eines, nämlich dem Dominik die Haare schneiden. Der will das schon jetzt schon seit vier Tagen, seit fünf Tagen, aber heute machen wir das. Komplette Glatze. Ähm der Jakob, ich weiß nicht, was der versucht, aber schaut lustig aus. Leute, Salto. Also Jakob versucht einen Salto. Angsthase. Kompletter Angsthase. Nein? Angsthase. Nein, weil ich es kann, aber ich nicht zeigen will. Ja, fahren wir jetzt, was dunkel wird, okay? Ganz deppert. Gut gemacht. Was Kamera aus diesmal. Sehr lustig. Komm mal. Wenn das nicht Licht mal einschalten, ist süß auch. Sevilla. Komm mal. So, wir sind jetzt äh, im Friseurstudio angelangt und äh, unser erster Kunde und hoffentlich auch nicht der letzte ist Dominik. <laughs> Hallo, Dominik. ich bin der Dominik, ich bin der Idiot, der sich dafür freiwillig gemeldet hat. Dominik, warum glaubst du, das ist eine gute Idee, dir von zwei Menschen, die noch nie jemand anderen die Haare geschnitten haben, jetzt die Haare schneiden zu lassen? Ich glaube, es ist keine gute Idee, das Problem ist nur, es macht sonst kein anderer momentan gibt es keine Friseure weit und breit. Okay, und ähm, wie glaubst du, wird das Endergebnis ausschauen? Ich will es nicht sehen, darum mache ich einfach die Augen zu und schaue mich nicht mehr im Spiegel im ganzen Urlaub. gut, aber dass andere Leute dich trotzdem sehen, das weißt du auch, oder? Ja, das ist mir egal. Das ist wurscht. Ja, das ist mir recht egal, wie andere Leute mich sehen. Hauptsache ich habe Spaß, oder? gut, ähm, das ist ein scheiß Licht. Von der Seite. So, ähm, ich habe es geschafft. Also es schaut echt ich gut aus. Geschafft. Dominik, du hast nichts geschafft, du hast nur deppert geredet. <laughs> ähm, nein, ich habe ich hab's, ich hab's ihm echt gut geschnitten. Schauen wir mal. Ja, schauen wir nach dem Duschen. Okay, schauen wir nach dem Duschen. das ist ein bisschen komisch. Aber sonst. Zeig lieber nicht die andere Seite. Äh, ja, okay. Nein. Man glaubt es kaum, aber die Frisur hat echt gut ausgesehen. Also falls irgendwer einen Haarschnitt braucht, anrufen. Nein, äh, ihr könnt es mir schreiben, ja. Ihr könnt es mir jeden Mist schreiben eigentlich. Ähm, ihr könnt es mich aber auch gerne abonnieren und das Video liken, falls es euch gefallen hat. Mein Name ist Max von Exploring Atlas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.